各位老師同學，大家好！自從幾年前呢3 d 打印機喺學界盛行咗之後呢而家好多學校都有 3D 打印機啦。但你哋有冇見過一部咁細嘅 3D 打印機呢咁其實 3D 打印機係唔需要一定大部喎，細部呢一樣可以印到好精緻、好精緻嘅物品嘅。好似我手上呢啲誒咁嘅配件啦，而甚至你可以印出我哋譬如我哋喺學校裏面經常做嘅木第一嘅笛嘴，係可以產生聲音嘅添嘅。 好多配件啦，喺我哋未正式生產俾工廠去製造之前咧，我哋真系可以用 3D 打印去解決一啲誒初稿嘅問題。咁今日咧就打算教大家點樣由繪畫部件開始，以至於整件打印出嚟成為一件製品啦。今日我打算教大家咧用一個 TinkerCAD 呢個平台去畫立體部件。我哋喺瀏覽器上面打 tinkercad.com。 n 呢 e 頭就可以進入添加 cat 嘅畫面，大家可以喺右上角選擇登入或者註冊。按咗註冊咧，就會叫大家選擇教育工作者、學生或者建立個人帳户。大家根據自己嘅身份選擇就得啦。如果你一早已經有 account 咧，而家就可以按登入啦。登入咗之後，你會見到添加 cat 嘅主畫面。 家大家可以喺右上角選擇图库，就會見到有設計嘅图库，同埋 circuits 即係電子線路嘅图库。揀翻右上角 icon 下面嘅新增，就可以新增自己嘅立體物件啦。進入咗新增嘅主畫面之後咧，會見到右手邊有一個 real p o s t 嘅選擇。 即系包括咗前后左右上下六个方向，此外仲有一系列放大缩细画面嘅功能。画面嘅右手边呢，就有回入、回出、传送字等等功能。此外仲有工作平面、尺规等等嘅工具。而往下移就有好多预定嘅结构可以选择，包括基本造型啦。 文字和数字咯，字源连接器，等等等等。而喺呢度咧，更加有组成啦、取消、对齐同埋镜射等等功能。好啦，睇翻工作平台嘅右手边咧，你见到基本造型上高，有一啲系透明嘅物件，亦都有啲颜色嘅物件。我哋先选择一个红色嘅立方体嚟创造我哋嘅第一个 3D 物件。 大家可以注意到咧，立方体咧四周围会有啲黑色点同埋白色点嘅，咁呢啲都系用嚟咧改变立方体嘅长、阔、高嘅。而当你改变物体嘅长、阔、高嘅时候咧，你仲会见到咧有啲数字出现，咁大家亦都可以直接去改变数字，去将真正嘅尺寸输入。例如而家我哋咁样啦，就创造咗一件长六十 mm、阔五十 mm。 而高二十 mm 嘅长方体啦，跟住我哋就试下再选择一个透明嘅立方体，而将呢个透明嘅立方体嘅长、阔、高咧，改成五十五乘四十五乘十八，即系比刚才红色嘅长方体咧，长、阔、高都细少少。嗱，我哋做呢件事嘅目的啦。 係想將紅色嘅長方體咧挖一個空心。當我哋將呢個透明嘅長方體放入紅色嘅長方體之後，我哋可以一次過選擇晒兩件物件，而喺右上角選擇組合。到最尾咧，我哋就會得出一件空心嘅長方體啦。我哋學懂咗用組合嘅方法之後咧，就可以用唔同形狀嘅物件互相組合。 例如今次我哋用一个绿色嘅三角柱体，做成一个类似谷顶形状嘅物件，又再选择一个透明嘅立方体咧，做出一个门口，再用相同嘅方法组合出一间屋侧边嘅其他嘅配置。每次我哋创造物件咧 s k e c a 会自动为我哋起名嘅，我哋喺而家不妨将佢改为 House。 喺度补充下喺右上角一个对齐嘅功能，我哋先选择晒圆球体同埋圆柱体，再选择对齐啦，跟住选择黑点就可以将两者嘅中心对齐啦。嚟到呢度，间屋嘅初形已经现出嚟啦，但系咧唔好忘记，因为我哋要进行 3D 打印，两件分开嘅物件如果冇一个底座咧，系好难一齐打印出嚟嘅，所以咧。 我哋再次用立方體嚟製造一個底座。下一步呢，我哋又嚟學習下點使用文字，原來輸入文字或者數字都可以變成立體嘅文字或者數字嘅喎，而且更可以修改字母。例如我哋而家輸入咗 Carlos House，再使用縮放、旋轉等等功能，然後將 Carlos House 呢個文字物件。 放喺间屋嘅前面。最后我哋选择所有嘅物件，然后再做一次组合。见到所有物件嘅颜色咧都统一咗咧，就表示成件物件系组合咗啦。嚟到呢度咧，我哋已经成功绘画咗我哋第一件嘅 three D 物件啦。咁而家不妨学习点样绘出成为一个能够 three D 打印嘅格式。three D 打印嘅格式咧，最常用咧。 系 STL，我哋而家选择 STL，咁你见到左下角咧，已经生成咗一个叫做 House 点 STL 嘅档案啦。而 double click 佢咧，就会自动进入 3D 打印嘅软件。咁至于点样进行 3D 打印，我哋喺下一次嘅影片再详细解释，大家千祈唔好错过啦。